okolicy numeru 1715 ulica Gdocjusza we Wrocławiu czyli praktycznie do samego końca ulicy są domki po niemieckie w kontraście do tej części ulicy, gdzie są domki typu Gierek filmuję to wszystko 14 przepraszam, 18 lutego 2014 roku Tutaj jest taki ciekawy łącznik do ulicy Zagłoby. Łącznik jest poza szkołą. Tylko zapomniałem nazwy tej ulicy. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.